bow so much, bow Di radio ada itu. Oke. Okay. di radio ada itu wow lagi ngapain Gue mau heal Gue juga mau heal ya. Hmm Healnya kan kenceng The enemy's top tower has fallen. Tis vital! War offering! Your bottom tower is under attack. At once! Wah ini tuh bantuin bantuin. Ya aku dibalikin. Eh, ini ini tuh ini tuh. Lagu Your bottom tower is under attack. Yeah gua enggak Wih ada WD ini. WD WD Farming farming dulu lah dia beli anjir is under attack. I'll take that. give it my all. Cultures and miracles, suppliers and Willingly. is short. Yes.